एक्सप्रेस फीलिंग्स में आपका स्वागत है मैं ख्याति आज आपको ये सुंदर मैजिक आईरिस कार्ड कैसे आसानी से बना सकते हैं वो इस वीडियो में सिखाऊंगी आज के हमारे इस ट्यूटोरियल की विशेषता यही है कि ये मैजिक आईरिस कार्ड आप किसी भी एक्स्ट्रा सामान जैसे डाइज या कटर के बिना ही बना सकते हैं बहुत ही मेहनत के बाद आज मैं आपके लिए ये छोटे छोटे टुकड़े लेके आई हूँ ये सब टुकड़े जोड़ने से आपका ये मैजिक आईरिस कार्ड चुटकियों में तैयार हो जाएगा और अधिक जानकारी नीचे दिए गए विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आशा करती हूँ वीडियो और प्रोडक्ट दोनों पसंद आए होंगे अगर हाँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है प्रोडक्ट की जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए विवरण या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें अभी के लिए इतना ही एक्सप्रेस फीलिंग्स देखते रहिए सीखते रहिए बाय बाय